Vou apertar. Tá, ele tá cruzando? Tá gravando? Tá. tá. não, não O projeto se chama Alien Proud. Ele consiste, na verdade, em um projeto com várias etapas. A primeira etapa é um videoclipe da música Kings of Suburbia. E esse projeto é dentro de um outro projeto que vários FCs estão participando, que é o Brasil West Talk Hotel. gravou o videoclipe no começo desse mês, dia é 1 de março. Foi gravado aqui em Curitiba. contou com a participação de alguns aliens amigos nossos. Daqui mesmo. Daqui mesmo e alguns de São Paulo que mandaram vídeo pra gente. Colaborando aí com... O vídeo ele tá bem legal e... É, e falando nada mais nada menos sobre o, o Orgulho Alien. E a gente sai com a bandeira, assim, espalhando pela cidade. Corri pra câmera uma comida. Comida. Ai, comida. E o intuito do vídeo é mostrar pra banda, fazer que ele chegue na banda e mostrar que, mesmo sendo poucos, a banda ainda tem fãs e que a gente ama eles e que a gente quer eles aqui. E é tudo. É isso. Tipo assim, esse vídeo é como se fosse um, um piloto, ele é o carro-chefe que vai abrir o nosso projeto. O nosso projeto começou assim com poucas pessoas participando, mas é pra você ter uma ideia do que tá por vir. E tipo, a gente tá pensando em gravar mais um, só que de outra música. Só que daí, com esse primeiro vídeo, a gente pensa em reunir mais, mais pessoas, pessoas pra participar. participar. Quanto mais pessoas vai ser melhor, tipo, pra mostrar a evolução do projeto até então. Ah, rapaz. E agora com a turnê aí, com a informação, fiz um para América Latina. A gente tem que bombar e participar e vamos continuar fazendo mais coisas para chamar a atenção da banda. Pra chamar a atenção. A gente vai fazer várias coisas, vai ter mais sorteio para vocês, vai ter bastante coisas legais e como eu disse, a primeira etapa do, do projeto vai ser esse vídeo e aí a gente vai contar a colaboração de todos com a divulgação, a divulgação do vídeo, para que, se Deus quiser, eles consigam, ver. ver. Salta, vê essa bandeira. É. Seria bom a gente ter um contato com alguém <laughs> que, que comprou o Mentira pra mostrar. É verdade, seria legal. Mas, é, mas então é isso, o vídeo logo vai ser lançado, eu espero que todo mundo gosta, que todo mundo ajude a divulgar. E daí no, no vídeo vai ter os MC participantes que estão colaborando com a divulgação, com o projeto certinho tudo certinho pra que não haja nenhuma briga e todo mundo acaba feliz e o projeto vai pra frente. E a gente não quer fazer esse projeto tentando desfocar algum outro projeto. A gente quer ter um projeto dentro do projeto, entendeu? projeto dentro do projeto que é o projeto maior, projeto, projeto é, é, que é o projeto maior, que é o Brasil Mãe Destaque Hotel. Tipo, até pensei, a tag é de alguém. Não, a tag não é de nenhum FC. A tag é para todos os aliens pedirem, todos os FCs, empresas FCs, todos os aliens em si pedirem a banda. <laughs> compre, compre agora o novo CD do Tokyo Hotel, Kings of Suburbia. <laughs> Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. O vídeo muito em breve vai sair. Espero que vocês gostem do Bissau. Então é isso, gente. Beijão. Tchau. Até a próxima.